Ja comencen a impartir-se classes a les universitats sobre la tècnica, també a Barcelona Activa, per a tots aquells emprenedors que vulguin ordenar les idees. La primera lliçó... Dibuixar, dibuixar i dibuixar. I treure'ns aquesta por a que ens eh, jutgin. No està tant en la qualitat del dibuix, sinó en que practicant intentem transmetre informació. Fer gargots i acolorir ha deixat de ser només cosa de nens.